Brzeże? Gdańsk. Każdy z nas jest inny. Każdy jest oryginalny. Ale w jednej kwestii się zgadzamy. Regularnie robimy badania profilaktyczne. Ty też nie wymiękaj. Zrób to dla jaj. Wejdź na www.movember.org.pl i dowiedz się więcej o profilaktyce męskich nowotworów.